Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ երբ որ մենք գրում ենք JavaScript եւ աշխատացնում ենք նրան browser-ի մեջ, եւ այնտեղ ինչ որ բան սխալ է աշխատում, այսինքն լոգիկայի սխալ է, մենք այդ սխալը կարող ենք գտնենք debugger օգտագործելով։ Debugger դա հիշացնեմ մի հատ գործիք է, որ հնարավորություն է տալիս կոդով քայլ առ քայլ անցնել եւ ուսումնասիրել ամեն փոփոխականը, հասկանալ ոնց են նրանք փոխվում եւ այլն, եւ այդպես քրքրել եւ հասկանալ խնդիրը եւ իհարկե դրանից հետո նրան լուծել browser-ում մենք ընդհանրապես գրում ենք debugger խոսքը մեր կոդի մեջ եւ երբ որ Chrome DevTools օրինակ բաց է լինում եւ մեր կոդը աշխատելուց հասնում է այդ debugger խոսքին, նա stop է տալիս եւ մեզ հնարավորություն է տալիս քայլ առ քայլ անցնել, ֆունկցիաների մեջ մտնել, քայլ առ քայլ իրանց լոգիկայով անցնել եւ այլն եւ այլն։ Okay, այդ հասկացանք, բայց ինչպես կարելի է debug անել Node.js ծրագիրները։ Ինչ debugger-ներ կան Իրականում տարբեր գործիքներ կան, որ մեր հնարավորություն են տալիս debug անել Node.js-ը, բայց այսօր ես կխոսեմ Visual Studio Code-ի մասին։ Հենց որ եկեք տեսնենք ինչպես։ Ուրեմն նախևառաջ եկեք ուրեմն բացենք մեր terminal-ը եւ անենք npm init-y, որպեսզի ստեղծի մեր package.json-ը։ Այնտեղ մենք կնշենք, որ ուզում ենք օգտագործենք type module, որպեսզի օգտագործենք ES6-ի մոդյուլները։ module Եվ եկեք ստեղծենք մեր ծրագիրը, որը անունը թող լինի index.js եւ իր մեջ եկեք ասենք տնենք sense մի կոդ։ Այս կոդը շատ պարզ է, ընդհանրապես օգտագործելով HTTP module-ը, որը Node.js-ի հետ է գալիս, մենք ստեղծում ենք մի հատ շատ պարզ server, որը ինչ որ մաթեմ է անում եւ վերադասում է այդ արդյունքը։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չկա ստեղ, սա զուտ օրինակ է։ Հիմա այս կոդը ես կարող եմ աշխատացնել, ընդհանրապես console-ով գրելով node եւ իր ֆայլի անունը իհարկե index.js հիմա ինքը աշխատում է, այսինքն browser-ում եթե ես գնամ հիմա այդ 3001 port-ին, խնճակը կգնա եւ կստանա այս պատասխանը, որը այդ bin, այդ այս ամենի ոնց որ այս մասն է, որը տալիս է 6, չէ՞։ Ասենք թե մենք էլ տեսնում ենք սա եւ ասում ենք մի րոպե, 6 չպետք է լինի, այլ պետք է լինի ուրիշ թիվ, այսինքն ստեղ ինչ որ սխալ բան է կատարվում, վայ վայ վայ վայ։ Ինչպես կարող ենք այդ խնդիրը լուծենք, ինչպես կարող ենք գտնենք։ Դե նախ եւ առաջ իհարկե կարող ենք ուղղակի փորձենք կոդը ցենց նայելով լուծենք բայց ավելի հեշտ է օգտագործելով debugger, նենց որ եկեք այդպես է անենք, ուրեմն անջատում ենք մեր server-ը եւ գալիս ենք ստեղ run and debug եւ ստեղ կա create a launch json, տեսնում եք, դա կլիկ ենք անում եւ ստեղ մենք select ենք անում node.js, որտեղ մենք node.js ենք debug անելու։ Եմ բացում ենք եւ ինքը ստեղծում է միած sense file launch.json, որը միակ ամենամասը, որ այս բանը մեզ ընդտաշում է, դա այս մասն է։ Այսինքն սա այն ծրագիրն է, որ նա կաշխատացնի։ կա եթե դուք index.js չեք կոչել ձեր ֆայլը, օրինակ ստե ինչպես տեսնում եք, ես կոչեցի index.js, չէ՞ էս ֆայլը, բայց ասենք թե կոչեցիք server.js կամ app.js։ Այդ ժամանակ, այդ ժամանակ, ուրա launch.js, հեսա։ Այդ ժամանակ IS անունը կփոխեք։ Այդքանը པարզ է։ Okay, հիմա որ դա ունենք, ուրեմն վերադասում ենք ստեղ եւ կարող ենք ուրեմն աշխատացնել մեր ծրագիրը debugger-ով, debugging-ի միջավայրում, հա, այս կոճակը սեղմում ենք եւ նա աշխատացնում է, այսինքն ինքը չի անում, ինքը տակից աշխատացնում է node-ը, որը աշխատացնում է մեր index.js ֆայլը։ Հիմա եկեք վերադառնանք մեր մի րոպե շարժեմ մի հատ։ Եկեք վերադառնանք մեր index.js ֆայլին։ Okay, հիմա պետք է ասենք որտեղ որտեղ ենք ուզում, որ մեր կոդը կանգնի, stop տա։ Browser-ի մեջ մենք գրում ենք debugger, եւ ինքը հենց debugger խոսքը տեսնում է, stop է տալիս, չէ՞ բայց այստեղ մի քիչ ուրիշ ձևով արվում, ստեղ մենք կողքից տեսնում եք, այս sense կոճ sense կարմիր sense կետ առաջացել։ Այդ է որ կլիկ անեմ, ուպ, տեսակ, առաջացավ միած sense կարմիր կետ։ Այդ կարմիր կետը դա այսպես ասած break point-ն է, դա այն տեղն է, որտեղ որ ինքը stop կտա, okay, այս է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե ես խնդրանք ուղարկեմ, այսինքն refresh տամ, ուպ, Տեսնում եք, ինքը stop տվեց ստեղ։ Եվ հիմա ես այս կոճակները, որ հիմա կարող եմ շարժեմ օգտագործելով, օրինակ սա կոչվում է step, որ նշանակում է անցի հաջորդ քայլին։ Անցանք հաջորդ քայլին եւ ինչպես տեսնում եք, ստեղ տեսնում ենք, որ i-ի մեջ կա 8, սա է an ունի 8, հետո կարող ենք շարունակենք b-ի արժեքը, c-ի արժեքը, այսինքն b-ին տեսնում ենք, որ ունի 6, c-ին տեսնում ենք, որ ունի 56 Եվ հետո ասում ենք, օքեյ, այստեղ տեսնում ենք, որ բանը bin ենք մենք տպում, հետ ուղարկում client-ին, բայց վայքո մենք իրականում ուզում ենք sin ուղարկենք, ոչ թե պետք է լիներ 6, այլ պետք է լիներ մի հատ ուրիշ թիվ, տեսանք խնդիրը եւ այդպես մենք կարող ենք լուծենք։ Այսինքն ստեղ կանստելիներ B մենք կփոխենք դարձնենք C։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ server-ը restart չի արվել։ Հենց որ իրականում եթե շարունակենք, մենք կստանանք հին արժեքը, այսինքն այս կոդի փոփոխությունը ոնց որ server չի ընդունի։ Հենց որ մենք կարող ենք այս կոճակը սխմենք, որը ոնց որ restart կանի մեր ծրագիրը, այսինքն ոնց որ կանջատի եւ կմիացնի։ Հենց որ իրան սխմում ենք, ինքը անջատեց միացրեց, հիմա եթե մենք նորից իրան թարմացնենք, Էլի իհարկե debugger-ի մեջ մտանք, եկեք debugger, այս breakpoint-ը միջազգ, եթե մի հատ էլ սխմեք իր իր վրա, ինքը կանհետանա այսինքն հիմա մենք այս կոճակը, այս նշանակումը play, նշանակումը նվագի, այսինքն ուղակի շարնակի, ոնց որ տորմոզը թող, այսպես ասած, տորմոզը թողում ենք եւ ինքը աշխատում է եւ ստե մենք ստանում ենք 56, այ ոչ թե 6, այսինքն մենք ուրա մեր խնդիրը լուծեցինք։ Հիմա ամեն անգամ մենք ինչ որ բան շտկենք, երբ որ debugging-ի մեջ ենք, մենք պետք է այս կոճակը սխմենք եւ անգամ չմոռանանք։ Եվ եթե մոռանանք, հին կոդը կաշխատի եւ տենց կշփոթվենք։ Նեցու ես առաջարկում եմ, որ մենք օգտագործենք node-man, որպեսզի այդ խնդիրը չլինի։ Բայց ինչպես կարելի է ասել ուրեմն մեր debugging գործիքին, որը ինքը օգտագործի node-ման, այլ ոչ թե սովորական node։ Ուրեմն եկեք անջատենք մեր debugger-ը եւ նախ եւ առաջ հիշենք կամ վերհիշենք, թե ինչպես էինք օգտագործում node-մանը առանց debugger-ի։ Դե ուրեմն մենք մտնում ենք package.json-ի մեջ եւ ստեղծում ենք մի հատ նոր script, այս script-ը մեզ պետք չի, եկեք dev-ը կոչենք այդ script-ի անունը եւ ասում ենք, որ ուրեմն ուզում ենք այդ script-ը աշխատացնի node-man ծրագիրը, Եթե ուզում ենք environment variable-ներ load անել, կարող ենք անենք այսպես require.env/config.env-ն եւս մի հատ ուրիշ module է, որ պետք է քաշենք, եւ մեր ուրեմն ծրագիրը, որ ուզում ենք աշխատացնենք, index.js։ Սենց մի բան։ Հիմա ուրեմն մեզ պետք է իհարկե քաշել node-man-ը եւ .env-ը, հենց որ կանենք npm install node-man եւ .env save dev, ինչ որ sense մի բան, Հիմա ինքը ուրեմն ստեղծում է node modules պապկան, քաշում է իրենց եւ գցում է իր մեջ։ Okay, հիմա ես կարելի է օգտագործել, այսինքն հիմա կարող ենք անենք npm մի րոպե, միջև դա եկեք մի հատ env ստեղծենք, .env, .env, մեջը դնենք port, port, ասենք թե 3000, հետո ստեղ գալ եւ օգտագործել այդ env-ին, նենց որ process process.env.port։ Հմ Հիմա մենք կարող ենք անենք npm npm run dev Եվ եթե իրեն աշխատացնենք, ստեղ 3001-ը այլևս չի աշխատի, որտեղ port-ը փոխեցինք դեպի 3000, 3000-ում աշխատում է, ստանում ենք 50։ Ամեն ինչ լավ է, չէ՞։ Okay, ուրեմն գիտենք ինչպես դա անենք, բայց ինչպես ասենք ուրեմն debugger-ին, որ նա օգտագործի այս տիպի կոդ, այսինքն node man-ը եւ .env եւ այլն, այլ ոչ թե սովորական node-ին։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում։ Բացում ենք մեր launch JSON-ը, եկեք ինչ մեծացնեմ, որ բազ լինի, ահա։ Եվ ստեղ ուրեմն ավելացնում ենք եւս երկու արժեքներ։ Runtime executable, որը ոնց որ debugger-ին ասում է, որ օգտագործիր node-man-ին, okay? Այս սա հղում է դեպի node-man-ի ոնց որ ծրագիրը։ Եվ runtime args, այսինքն այն ավելորդ ինֆորմացիան, որ ինքը տալիս է այդ process-ին, երբ որ նոր սկսում է որը սպարագայում մենք փոխանցում ենք, որ ուզում ենք օգտագործենք .env module-ը, որպեսզի .env file-ը load անի եւ այդ ինֆորմացիան ավելացնի environment variable-ների մեջ, չէ՞։ Այսինքն, եթե մենք ընդհանրապես ունենք այս երկու արժեքները, մենք կարող ենք ուրեմն աշխատացնենք մեր debugger-ը, Եվ ինչպես տեսնում եք, ինքը տակից աշխատացնում է ուրեմն node man-ը, փոխանցում է require.env եւ այլն եւ հետո աշխատացնում է index.js-ը, հա, տակից, այսինքն անում է ինչ որ մենք ուզում ենք։ Okay, ուրեմն այսինքն մեր ծրագիրը հիմա աշխատում է եւ աշխատում է միջալոց 3000 պորտի վրա, որը ճիշտ պորտն է, չէ՞։ Հիմա այսինքն եթե ես ստեղ ինչ որ արժեք փոխեմ, ինչպես մի րոպե, ահա, ինչպես տեսնում եք, այդ արժեքը ստեղ փոխվեց, չէ՞։ Առանց ինչ որ ստեղ ոչ մի refresh կոճակ չեմ սխմել։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք debug անենք, այսինքն breakpoint-ը ավելացնենք եւ եթե ուրեմն կոդը գահ հասնի այդ մեր breakpoint-ին, ինքը stop կտա եւ այդտեղից մենք կարող ենք հայլ առ հայլ անցնենք եւ տեսնենք բողականների արժեքները, դե ուսումնասիրենք լոգիկան եւ մեր խնդիրները լուծենք։ Debugger-ները ընդհանրապես շատ կարևոր են եւ շատ օգտակար են, որպեսզի օրինակ եթե ինչ-որ կոդ եք գրել ու ասում եք չեմ հասկանում ինչի է սենց աշխատում, այ չեմ հասկանում ինչի է սենց աշխատումի լուծումը, debugger-ն է, որովհետեւ քայլ առ քայլ անցնելով պարզ կլինի ինքը ինչպես է աշխատում եւ արդեն սխալները արդեն ակնհայտ կլինեն, կարող եք հետո մտնեք եւ նրան շտկեք։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։